la tierra vamos a cantar mamá, por la vida vamos a cantar mamá, por la tierra vamos a caminar mamá, por la vida vamos a bailar mamá, por la tierra vamos a cantar mamá, por la vida vamos a cantar mamá. Por la tierra vamos a caminar, mamá. Por la vida vamos a bailar, mamá. Vamos a bailar y andamos conectados y nos necesitamos, aunque no estemos al lado, la distancia no nos va a separar porque estamos donde estamos, andando lo que vamos, caminando en mi la tierra la casa y la vamos a tirar. Porque esto es un combo. la buena, eterna es la pena, que malos momentos no te corten la fiesta. Vamos apreciando lo que está por delante, porque los propósitos hay que ser constantes. Unión de gente y si hay contrincantes, la vida es un juego y somos participantes. Por la tierra vamos a cantar, mamá. Por la vida vamos a cantar, mamá. Por la tierra vamos a caminar, mamá la vida vamos a bailar mamá. Por la tierra vamos a cantar mamá. Por la vida vamos a cantar mamá. Por la tierra vamos a caminar mamá.